रिकॉर्डिंग ऑन है तूने पहले से ऑन किया था बाद में ऑन किया पहले से हाँ, ये उसने ऐसा मारा कि हमको मालूम नहीं पड़ा इसको देख रहा है इवल क्रेजी का देख रहा है कौन ആ പിട്ടിങ്ങിയല്ലോ वो बता रहा है उसको खत्म नेट से खत्म सब अल्लाह Nossa. ये कड़ाक मरेंगे लोग गंदे लोग कुछ आता जाता नहीं है गधे लोग पे है तो बंदा देखा वहां पे कॉर्नर कॉर्नर बंदा है Another one down. अरे मेरे को क्या गंदा मारा उसने तो वो रहा तो इतना अच्छा कैसे मारता है देख काले लेकर ऐसा किया क्या किया नहीं नहीं नहीं क्या इसमें इसमें एक टू नॉक हो गया था देख खत्म दिख रहा है टक्कर आवाज दिख रहा है हां ये स्प्रे दिया स्प्रे दिया तो ना हो गया ठीक है ठीक है समय नॉक हुआ जा फुट हो गया फुट हो गया कोई नहीं अगले से मेरा पेट मेरा पत्थर के अंदर था के अंदर खराब है तुम्हारा